Сейчас я и одна прекрасная девушка вам споем. Ну, собственно, прекрасная девушка — это тоже я. хватит ждать.

Вот такой вот хоровой вечер с собой.